我是左拉，I am Zola，Je me f a i Zola。现在正开车去接朋友，然后去泡温泉。哎，你要去是？要去泡温泉吗？哎哎，去去去去！谁要上我的车？心情不好了，现在比较好一点，可是偶尔血压来个飙飙高。 我觉得他过滤滤，他应该是滤病症什么叫滤？你要他整个翻转过来看，可不可以靠？这样好像将来靠日本、美国、欧美日那些，慢慢这样拉那些人。那比较没什么好玩的，就是， <clears throat> 不然这些人太嚣张了，那不知死，活，脑袋还不清醒。他们还要影响政策呢。那今天立法院选出新的立法院长出了，是啊，刘启坤啊，他还做蛮适合的啊。 可能是哎，奥宇，你怎么你知道苏家泉为什么不继续接吗？呃，应该是蔡英文布局的关系吧，像像苏家权啊，然后还有另外一个谁？呃，我忘记了，反正那时候看新闻是讲说，好像跟他接下来的布局，啊，苏家泉跟陈替。 苏家贤当那个院长嘛，应该是院长，曾经麦当副院长。那边一个漂亮的房子，那边一个漂亮的房子，对。哎，景德渊，新年好！新年快乐！新年快乐！来，里面请。欢迎光临， <laughs> 我这边。 每次都这样来唱。上班你都你坐那小位置的。哦，好来，我们看一下温泉，温泉在哪里？嗨，这是谁？你是谁？哎。 小老板了，所以你也姓简吗？小老板你好。他他所谓的拍是拍照，录是录影。h e l l o h e l l o m o r 嗨，小柔。 说点什么？水好玩吗？好冷，好冷，这么冰汤，去那边试试看。没有，还行，能能坐。来，介绍一下。什么心？情？什么温度？你爹，你要介绍啊！拜托。 没有广告啊，我们可上向朋友推哎，你要介绍啊，好有生意啊，他更多来啊。对不起对不起。如果是敲一点的话，二十分还是几分钟？那种小小的，小小可以啊，嗯，真的可以啊。啊，这种这种，这种这种

不防水，不防水。你要说我们这个是什么温泉？对啊，为什么会灼灼的？这个是什么温泉？啊啊啊！呼呼，呼就会坏掉。哈哈。 努力啊！哎，小的很。开心小达人，爱心小达人，莫名其妙来到人间。啊！你去！赶快跳进去，滚！快点啦！来了，好舒服！趁下去，赶快跳进去，冲！

啊，他跟做像杨贵妃一样，怎样？杨贵妃啊，都是杨贵妃，杨贵妃都只能在华。哎，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个， 怕啦，水柱不怕蓝水烫啊，水柱怕滚水烫。你看。干杯，新年快乐！ 这里是瑞熊温泉，这里是，来小老板，请介绍一下瑞熊温泉。老板，介绍一下你们瑞些温泉。 不要拍了，不要拍了，拍了，拍死了！玩独照，独照。我来帮你找啊！啊，人生哪得几回钱呐？离开一点，离开一点。不够钱。第一次来台湾的。第一次拍完全。超舒服哎，但是我觉得太公开，就是男女男女一起，然后双游，一次很新鲜的感觉，因为我在日本没有这样。 我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。